Ben şu davacı oraya gittim aslında. Bir bir daha advokatı gitti. Ya. qilmasa yaxshi bo'ladi oilasi davrasiga subhalik emas manga qarang nima desa ham nima qilishni ham borku o'zi yoqadimi xudo xohlasa o't bo'lmasa toshkentga tortadi kuchli bo'ling shunchasiga chidadi dashi yo'q ba'zan oling hamma ba'zan ichadi qo'llaymiz hammasini zakonni bo'ladi biz ham bunday xohladik O kelime etti mi? Olur. Nasıl kullandı bu? E, süt geldi. o'zbekiston respublikasi nomidan sudlanuvchi sattoriy otabek abduxonzoda ayblovning uchinchi epizodi bo'yicha ya'ni jabrlanuvchi marvayeva nasiba tashlimirovnani xafa qilganligi bo'yicha o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksi bir yuz qirqinchi modda uchinchi qismi a bandi bilan ayblovning to'rtinchi epizodi bo'yicha ya'ni ko'charov to'xtamish nurullayevichga ayblovning oltinchi epizodi bo'yicha ya'ni xudoyqulov ashurjabborovga nisbatan hamda ayblovning yettinchi epizodi bo'yicha jabrlanuvchi qursanov zokirjon norqulovga nisbatan takroran tovlamachilik hamda haqorat qilganlik epizodlari bo'yicha sudlanuvchi sattor otabek abdumannozodaning qilmishida jinoyat kodeksi bir yuz qirqinchi modda uchinchi qismi avvalda jinoyat kodeksi bir yuz oltmish beshinchi modda ikkinchi qismi abatida nazar tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybsiz deb topilsin va bu moddalar bilan uning harakatlarida jinoyat tarkibi bo'lmaganligi sababli oqlansin sudlanuvchi sattoriy otabekov tuman nomzodi o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksi bir yuz oltmish beshinchi modda uchinchi qismi a hamda jinoyat kodeksi bir yuz o'ttiz to'qqizinchi modda uchinchi qismi a g bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilsin sudlanuvchi sattori otabek abdulloh nomzodaga o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksi bir yuz oltmish beshinchi modda uchinchi qismi a bandi bilan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksi ellik yettinchi moddasini qo'llab olti yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin sattor otabek abdulloh nomzodaga o'zbekiston respublikasi Cinayet kodeksi 139. yuz 3 to'qqizinchi modda qismi a g bandlari bilan bir yil 6 oy muddatga sutkaning muayyan vaqtida ya'ni kech soat 22:00dan ertalab soat 6:00 nol qadar yashash joyidan chiqishni cheklashdan iborat ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin sudlanuvchi sardori otabek abdumon mazodagi o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 59 to'qqizinchi modda chi qismi hamda 61 birinchi moddalariga yozsam tayinlangan jazolarning qisman qo'shimcha orqali uzr kesilib 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin sudlanuvchi sattoriy otabek abdumannozorga nisbatan tayinlangan jazoni umumiy tartibda koloniyalarda o'tattirish belgilansin sudlanuvchining ehtiyot chorasi aslicha qamoqda qoldirilsin jazoni o'tash muddati ikki ming yigirma birinchi yil o'ttizinchi noyabr kunidan boshlab hisoblansin ashoviy davr deb e'tirof etilgan jinoyat ishlari bo'yicha muzrobod tuman sudi ashoviy davrlarni saqlash xonasida saqlanayotgan bir dona vivo x ellik rusumli qo'l telefon apparati qonuniy egasi jabrlanuvchi to'rayev lochinga qaytarilsin bir dona redmi besh virus rusumli telefon apparati hamda bir tomon zotak rusumli kompyuter protsessori qonuniy egasi sudlanuvchi sattor otabekka qaytarilsin hamda termiz shahridagi xususiy notarial faoliyat bilan shug'ullanuvchi notarius boboqulov hamda xudoymuq murodovich tomonidan ikki ming yigirmanchi yil ikkinchi iyul kuni ksh nol uch yigirma yetti oltmish to'qqiz sv son reyestri bilan tasdiqlangan termiz eko ekspress loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari shatlatov to'lqin xoltojevich bilan sattoriy Otabek tuman nozoda o'rtasida tuzilgan termiz shahar ma'rifat mahallasi istiqlol ko'chasi oltinchi uyda joylashgan qirq ikkinchi raqamli kvartirani sattoriy otabek tuman nomzodiga sotganligi bo'yicha tuzilgan oldi sotdi shartnomasi qat'iy emas deb topilsin termiz shahridagi xususiy notarial faoliyat bilan shug'ullanuvchilarda aris boboqulov hamda hayotmurod uchtaxonda ikki ming yil 2 iyul kuni ksh nol uch yigirma sv sonli reyestr bilan tasdiqlangan termiz eko ekspress loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari sharpo'latov to'lqin xoltaji uch bilan sudlanuvchi sattor otabek abdumannozoda o'rtasida tuzilgan termiz shahar ma'rifat mahallasi istiqlol ko'chasi oltinchi uyda joylashgan qirq to'rtinchi sonli kvartira sattoriy otabek abdumon nozodaga sotganligi bo'yicha tuzilgan oldi sotish shartnomasi haqi emas deb topilsin turar joy oldi sotish shartnomasi taraflar dastlabki holatiga keltirilsin hamda termiz ekspres loyiha mahsuloti cheklangan jamiyat rahbari shapulatovdan sudlanuvchi sattoriy otabek abdumon nozoda foydasiga jami ikki yuz o'ttiz to'rt million sakkiz ming so'm undirilsin ashyoviy davrda petrov etilgan sakkiz dona paketlar sattor otabek abdumannozodaning qo'li va kiyimlaridan olingan kimyo ishlov berilgan namunalar solingan paketlar tegishli tartibda yo'q qilish belgilansin jinoyat ishiga qo'shilgan jami yigirma sakkiz dona dvd disklar doimiy ravishda jinoyat ishi bilan birgalikda saqlansin sudlanuvchi sattori otabek abdumomnozod odam sud majlisini video aloqa rejimida o'tkazish bilan bog'liq xarajat ya'ni bir yuz sakson uch ming yetti yuz ellik so'm solidar tartibda o'zbekiston respublikasi oliy sudining shaxsiy hisob raqamiga undirish belgilansin taraflarga yetkazilgan ma'naviy zararlarni undirish masalasida asoslantirilgan hujjatlarni ilova qilgan holda fuqarolik ish yuritish tartibida fuqarolik sudlariga da'vo arzlaridan murojaat qilish huquqlari tushuntirilsin hukmdan norozi tomonlar hukm e'lon qilingan kundan boshlab yigirma sutka ichida sudlanuvchi esa hukm o'chirma nusxasini olgan kundan boshlab shu muddat ichida surxondaryo viloyat sudiga apellyatsiya tashkil prokuror protest bildirishlari mumkin raislik qiluvchi abduraimov xalq maslahatchilari xolitov hamda sirxoliqovlardan iborat tarkibda sud hay'ati alohida xonadan xususiy ajrimlardan chiqardi ya'ni sud hay'ati mazkur jinoyat yuzasidan jinoyatlarning sabablari hamda sodir etilishi mumkin bo'lgan shart sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida o'zbekiston sudlari jinoyat protsessual kodeksi ikki yuz to'qson sakkizinchi moddasi tartibida sudlanuvchi istiqomat qilgan termiz shahar ma'rifat mahalla fuqarolar yig'ini raisiga hamda o'zbekiston respublikasi birlashgan mustaqil jurnalist blogerlar matbuot markazi rahbariyatga xususiy ajrim chiqarish bilan munosabat bildirishni lozim topadi hamda sud hay'ati dastlab tergov organi tomonidan ya'ni tergov organi tergovchisi surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tergovchisi b mamatmurodov tomonidan sudlanuvchini ya'ni ayblanuvchini ayblovni ortiqcha malakalanganligi sababli xususiy ajrim chiqarish bilan munosabat bildirishni lozim topadi sudlanuvchi sattoriy ota degan imom nomzoda sud hukmi tushunarlimi sizga taraflarda sud hukmi tushunarlimi jabrlanuvchilar sudlanuvchilar himoya taraf prokuror sud hukmi tushunarlimi umuman jinoyat protsessual kodeksida belgilangan hammasi yaxshi bo'ladi fuqarolar hozir konvoy xizmati bo'yicha mana shu zalda tartib saqlab turinglar hammasi tartib saqlab o'tirib turinglar aka hozir konvoy xizmati iltimos sizlarda iltimos shunda agar nimasi bo'lsa keyin apellyatsiya beraverasiz shunaqa nasim xolov iltimos dedi konvoy bo'lguncha may aniq gapni o'zim tushundim